ветра дуют во домой Спасибо. Гла, Северный Крест. Северный Крест, гла. Гла, Северный Крест. Нано чердак или надо горница. Горницы Северного Креста. Ну, давайте еще одну спою. И, наверное, надо, чтобы Дима... Э, надо. Ну да, завершили вы. Сколько у нас там? Сколько у нас время? Так, если смотреть. Половина. Так. ключи Сердце мое в закрытую дверь Тихо, тихо, тихо под боком Тихо, лихо, лихо под сердцем Я смотрю своим черным оком В этот радужный мир Крылья за моими плечами И дорога под ногами Много звонок было river ночи рассвет Мы есть или нет Попробуй проверь Стучись Спасибо, дорогие друзья.